мен бір мың жылы қазақстанға көршілес бір мемлекетте дүниеге келдім отбасында үш баламыз үлкені ағам одан кейін мен менен кіші сіңлім әкем ауыл әкімі болды анам үй шаруасындағы әйел еді әкемнің мінезі тік көшбасшы шең мінезі ашық қалжыңбас ақ көңіл адам ал анам қой аузынан шөп алмас жуас сабырлы жуас болғанда өте момын ешкіммен ұрыспайтын күліп жүретін жағдайымызда жақсы бірнеше пазендамыз бар кәдімгі бай тұратын адам едік бір күні әкем қалаға кетіп әдеттегіден кеш оралды қолында бір бума қағазы бар өңі бозарып кеткен маған бір түрлі жайсыз көрінді ол кезде тоғыз жаста едім бөлмеге кіріп кетіп анам екеуі ұзақ сөйлесті анамның жылаған даусын естідім қыз бала болғасын ба не үшін екенін қатты білгім келіп барады сөйтсем әкем асқазан обырына шалдыққан екен оны мен қағаздан оқыдым қандай ауру екенін түсінбедім ол кезде бірақ қатты қапаландым әкемді қатты жақсы көретін едім ес білгелі әкемнің қойнына жатып еркелетуші еді көп ұзамай малдың жартысын сатып әкем үлкен қалаға емделуге кетті біраз күннен кейін анам артынан кетті бізге әкемнің қарындасы келіп қарайтын болды арада үш ай өткен соң әкем мен анам ауылға келді сағынғаным соншалық қуанып жүгіріп алдарынан шыққанда әкемді көріп танымай қалдым ірі денелі әкемнен түк қалмаған шашы да жоқ көзі үлкейіп ішіне кіріп кеткен бірақ бұрынғыдай ауырып қиналмай жүрді тағы да үш ай өтіп әкемнің енді басы қатты ауыратын болды сүйретіле ауруханаға кеткен әкешім бір апта өткен соң қайтып келді бізге ештеңе айтпады бірақ мен ұрланып сөздерін тыңдаймын сонда ұққаным қатерлі ісік енді миына жайылған екен өмір сүруіне бір ай уақыты қалыпты бәрін естігенмен қатты жыладым алғаш рет бала жүрегім жараланды айтқандай бір айдан соң әкем қайтыс болды Не бәрі жасы 39 жаста бәріміз қатты қиналып жүргенде анамның туыстары бізге қазақстанға көшіп келуге ойларын айтты солай өз елімізге келіп сіңілім екеуміз мектепке қабылданып ал ағам жұмыс істеймін деп оқымай қойды арада жылдар өтіп 11 сыныпты бітіріп жұмысқа шықтым жоғары оқу оқуға мүмкіндік болмай анам әкем қайтқаннан кейін аурушаң болып қалған бір күн сау жүрсе бір апта төсек тартып жатып сондықтан анама қарайлап мектептен жиі қалатынмын соның салдарынан мектепті дұрыс оқи алмадым қолымыздағы бар қаражатпен бір ескілеу үй сатып алып ішін қолдан келгенше ағам екеуміз ремонттап ақтап кіріп алғанымызға қуанып қалдық өйткені өз үйіміз еді мен қара торы әдемі қыз болып өстім анама тартқан ұяңдығым бар бірақ ұрысқанмен ұрсып тартысқанмен тарысып мінезділеу болып өстім десе де ұяңдығым басып тұратын бала кездегі қызығушылық тігіншілікке жақын болдым мектеп бітірген соң жұмыс қарастырып ауыл шетіндегі сияққа жұмысқа бардым тез қабылдай қойды жұмыстың ақысын істегеніне қарай айлық төлейтін күніне 13 сағат жұмыс істеп тек қана жұмыс пен үйдің арасында жүрдім қыдыру дегенді жігітпен жүру дегенді білмедім бар ойым үйдің анамның қамы айлығымды жеп ағама ұстаттым ол мал сатып алып солай өмір сүріп жатырмыз ағам ол кезде күндіз үйге мүлде келмейтін түнде келетін кейде түнде де келмейтін еді сөйтсем ағам анамның туған ағасының қызымен көңіл жарастырып жүріпті оны біліп үлкен ұрыс-керіс болды жақын туыс болмайды деп достарымыз айқай шығарды ағам болса үйленемін деуден қайтпады қыздың аяғы ауыр төрт-бес ай болыпты оны естіген анам уайымдап бала ауру болатын болды деп қайғы шекті бұндай сұмдықты кім көрген ол қызды ауруханаға апарып узиға түсіріп бала сау бәрі дұрыс деп дәрігерлер нақты айтыпты қыздың әкесі нағашы ағам ашуын басып екеуінің қан тобын тексертемін деп үлкен қалаға алып кетті туыстық байланыс жоқ деп айтқан соң амалсыздан көп ұзамай ағама той жасады туған ағасы мен қарындасының құда болғаны қандай ауыр еді арада үш ай өткен соң жеңгем босанып бала әлсіз болды жеңгем жүкті кезінде ішін жасыру үшін қатты байлап тастаған содан бала бірде 800 грамм болып туылды аурухананың табалдырығын тоздырып жүріп әрең дегенде сәбиі жазылды ағам 19 жасында үйленсе жеңгем 21 жасында шаңырақ көтерді иә жеңгемнен ағамнан 3 жасқа үлкен мен ол кезде 18 жастамын цехта жұмыс істеймін солай жүргенде бізден бес-алты үй алыс тұратын бір жігіт мені сыртынан көріп танысуға бата алмай жүріпті бір күні жұмыстан келе жатып кездесіп қалып танысуға әзер келістім оның көзі көк түсті сары жігіт есімі шыңғыс екен мен ол жігітке есімімді айтып асығып кетіп қалдым сол күннен соң әлгі жігіт мені қайтатын уақытта күнде сол жерде тұратын болды мен сәлемдесіп өтіп кетемін кейіннен сөйлесіп араласа бастадым ол маған сөз салып мен ойланып жүрдім оны жеңгем біліп анама айтқан анам болса осы жігіт жақсы жігіт екен сені бақыт етеді жүре бермей тұрмысқа шығып ал деп күнде қақсайтынды шығарды шыңғыс жеңгеме солай айтқызыпты менен құтылуға асыққан жеңгем анамның миын жеген болу керек әйтпесе менің әзірге тұрмысқа шығатын ниетім болмаған еді анамның сөзінен аса алмай шыңғысқа тұрмысқа шығуға келістім жігіт жақ сырға салып құда түсетін болды сол күні енем келмеді өз ұлының қуанышына келмегеніне іштей бір болған едім бірақ енемді ауырып жатыр дегесін ішкі ойыма жауап алғандаймын шыңғыстың анасын бір рет қана көшеден көрген. сырға салынып той күні белгіленіп көп замай той өтті келген күннен бастап ене маған суық қарайтын мен өзі сондай кісі екен деп мән бермедім менен үлкен екі абысыным бар бөлек тұрады бір қайын бегем бар бір қызмен ажырасып келіпті бәріміз бірге тұрамыз жастайымнан жұмысқа араласып өскен үй шаруасына пысық болдым күйеуім базарда сауда жасайды үйленгесін бір айдай үйде болып содан соң жұмысқа шықтым бұрынғы цехта істеймін үйге ерте келіп тамақ жасап енем қызы екеуі күнімен қыдырып мен келетін уақытта кейде есікті кілттеп кетіп қалады көбінесе есік алдында күтіп отырамын оны бір күні күйеуім біліп қойып айғай шығарып маған кілтті беретін болды күндер өтіп жатты аяғым ауырлап оны білген күйеуім мені жұмысқа шығармай қойды үйде болғанда неше түрлі сұмдықты көрдім енем әу баста маған қарсы болған екен менің отбасымды менсінбеген енем әкесі жоқ шешесі ауру ағасы туысына үйленген жарымжан отбасы деп ұлына біраз уақыт қарсы болған мұның бәрін маған абысыным айтқан еді естігенде өте жаман күй кештім көмейіме өксік тығылып әке-шешем туралы айтқаны қатты ауыр тиді енем күнде тиісіп күйеуіме жөнсіз айқайлайтын шыңғыс табысын анасына беріп кейде маған тығып береді соны да санайды маған бірдеңе алып берсе айқай-шу бірнеше күнге жалғасады мен үндемей шыдап ай күнім жетіп босандым анам құтты болсын айтуға келгенде енем оны жақтырмай анам кетіп қалды босанғалы ешқандай күтіне алмадым ауыр босанғаннан ба әлде күйзелістен бе шаштарым уыстап түсе бастады күйеуіме дәрі алғызған едім оны көріп қойып мусорға тастай салған енем атымды атамай мені тақырбас таз деп атайтынды шығарды басымнан орамал тастамай дәрігерлердің рецепті бойынша енемнен тығылып жүріп ем ала бастадым ақырындап екі-үш айдан кейін шашым қалыңдап өсе бастады көп ұзамай әлгі ажырасып келген қызының шашы күнде уыстап түсіп жатты оны енем ертіп алып неше ауруханаға апарды шашы қайта шықпады орнына аппақ сирек шаштар шықты ақыры орамал тағып екінші рет тұрмысқа шығатын болды әке шешесі жоқ жігіт екен өте жуас адам біздің үстімізге күшік күйеу қылып кіргізіп алды атам жуас адам еді мал бағып өзімен өзі жүретін күйеуім ашуланып олар тұрса мен үйден кетемін деді қырғын шарған енем сенің кесірің бәрі деп маған тиісті шыңғыстың кеткенін қаламаған анасы қызына жақын жерден үй алып бөлек шығарды одан кейін енемнің бұлапыт сөздеріне шыдамай неге олай айта бересіз жақсы жаман болсам да ұлыңыз мені таңдады деп алғаш рет бетіне келдім кешке күйеуім келгенде енем қатының мені боқтап аузына келгенін айтты деп жылады шыңғыс алғаш рет шапалақпен бетіме салып қалды енем болса есіктен сағалап күліп қарап тұр ештеңеге қарамай киімдерімді жинап төркініме жылап бардым анамнан алғаш рет пана сұрадым анамның жуастығы соншалық үйдегі билік жеңемнің қолында мені көрген жеңем ашулы жүзбен анама қарап өзі тапқан жігіті сорасы ағып үйге неменеге келеді үйден кетсін кеткен қыз жиден ары деп өзінше мақалын қосып сөйледі күйеуім де бір сағатқа жетпей үйге келіп кешірім сұрағасын өз үйіме сыймай қайтып келдім ал енем мені күтіп тұр екен мені көргеннен сенің үйіңде керек етпейді сен кімге керексің барар жерің жоқ одан сайын тиісті күйеуім екі оттың арасында жүргендей қолын бір сілтеп кетіп қалды арасында қайнағаларым мен екі абысыным келеді олардың біреуі енемнің қолында бір жыл отырыпты біреуі мүлде отырмаған алыстан сыйласады бір жыл отырған абысыным да сыйдырмай талай ұрыс болғасын бөлек кеткен сол абысыным ғана мені түсініп үнемі хабарласып тұрады бар шерімді соған ғана ақтарамын енем оларға бармайды тек қызымен ғана араласады күнде тамақ дайын болғанда үйге шұбыртып шақырып алады ол қызы бірінен соң бірін туып үш баласы бар оларды қарауға маған тастап кетеді мен екінші баламды босанғанда бекем төртінші баласын босанды тағы да үйге алдыңғы үш баласын әкеліп тастап мен күтіне алмай қалдым менің арпалысқан өмірім өтіп жатыр бірде күйеуім жұмыс істеген жерінен жала жабылып сот ісі жүріп түрмеге түсті енем бар ашуын менен алды сенің ниетің жаман сол үшін ұлым түрмеде жатыр деп тиісе беретін қашанғы шыдаймын екі баламды алдымда анама тастап банктен үш миллион кредит алып цехқа жақын жерде бременка сатып алдым жұмыс істеген жерімде пенсионный фонд бәрі заңды жұмыс болғасын кредит шықты негізі жұмысымнан шықпадым ақсыз күнге кеткен едім қасыма анамды әкеліп екі баламды соған тапсырып жұмысқа қайта шықтым солай ана екеуміз балалармен тұрып жаттық сот үкімі күйеуіме ұзақ жыл мерзім берген еді өзім үшін балаларым үшін бәріне шыдап күніне төрт сағат қана ұйықтап жұмыс істедім айлығым 200 мың бір жарым жылға жетпей кредитті жауып тастадым сол уақытқа дейін анамның зейнетақысымен күн көрдік кредиттен құтылып бір жарым жылдан кейін өзім кішігірім цех ашып қасыма көмекші алдым аллаға шүкір айлық табысым 500 мыңнан түспеді орталықтан үлкен үй алдым осы уақытқа дейін енем мүлде келмеді арасында атам келіп немерелеріне тәттілерін ойыншықтарын әкеліп тұрды естуімше қызына алып берген үйлерінің құжаттары жалған болып бұрынғы иесі соттасып тартып алыпты енді төрт баласын анасымен бірге тұрады екен ал енем өздігінен жүріп тұра алмай қызы дұрыс қарамай екі келіннің үйіне барып олармен сыйыспай қызымен айқай-шу болып бірге тұрып жатыр қызының күйеуі кетіп қалып қайта келіп жүреді оның үстінде ішімдікке салынған деп естідім мен сол кеткеннен ол үйге аяқ баспадым біраз жылдан соң күйеуім бостандыққа шықты біз бірге бақытты болып тұрып жатырмыз зәулім үйім бар аллаға шүкір енді ғана бақытқа қолым жеткендей қазір енемен жиындарда ғана араласамыз бірақ арада бір суықтық бар өткенді ұмытқым келсе де жүрек ырық берер емес ерте ме кеш пе ұмытам деп ойлаймын қазір жағдайымыз жақсы кәсібіміз бар кезінде енем кедей деп менсінбеген ағамның қазір бірнеше базендасының иесі төрт баласы бар дендері сау ал анам менің үйімде арасында ағамның үйінде тұрып жатыр сіңілім тұрмыста баласы бар аллаға шүкір қиын күндер артта қалды айтқым келгені адамның күні адаммен мына жалған өмірде сыйластыққа не жетсін кезінде енем мені өз қызындай көргенде қазір үлдемен бүлдеге оранып отырар еді не болса да адам өз ісі мен ниетінен табады өзгені сынап менсінбеу деген надан адамның ісі дер едім біз пенде болғасын қателікке ұрынып жатамыз кейде өз қателігімізді біліп тәубаға келеміз бірақ менің енем өз қателігін әлі де түсінбеді деп ойлаймын соңы